Как же красиво. Школа жизни. Я, наверное, умру от ожирения. Будем краситься. После тренировки бойскауты в поисках палочек. Цвет настроения синий. Медалисты рулят. Back to детство. Бирский. Давай открыточка. Пока, Одесса. Жень, Жень, Жень. сильный <laughs> через отворительный. Чисто. Собирай свои шмотки, правда. Систерс. Мы уже капец как устали. Ваня!